Selamat datang di channel Ikebana Lucy. Hari ini saya akan merangkai jiuka, jiuka Ikebana Ikenobo, memakai ornamen-ornamen rotan yang sudah saya buat lingkaran dan kasih benang warna di sini. Bahan-bahan yang saya pergunakan hari ini adalah carnation spray, Justicia kalimero atau pisang spray, Lysianthus atau eustema. Lalu saya siapin juga di sini ada daun ruskus. Uh, eh, saya nggak tahu ntar kita pakai atau enggak. Ya. Jadi ini saya memakai wadahnya ini uh, cangkir ada empat warna di sini ya menjadi satu kesatuan. Di sini frame nya ini saya pakai rotan-rotan ini. Jadi rotan-rotan ini berfungsi sebagai frame. Seperti biasa kita tancapnya ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Rotan ini sudah saya kasih kawat di sini ya. Jadi eh, rotan-rotan uh, ini itu juga kita tancapnya harus ada yang ke depan, ada yang ke belakang supaya dia ada dimensinya. Nah, sekarang saya akan memakai bunganya, bunga carnationnya ini sebagai bunga utamanya. Ya. Seperti biasa, bunga utama kita pakai dia smile sama kita. Ya. Tentu ada yang panjang, depan, ada yang pendek di dalam. Seperti ini. Jadi kita merangkainya itu, memakai bunganya itu di beberapa tempat di beberapa tempat ada ini ya, jadi nanti akan menjadi satu kesatuan jadi ada yang di dalam rotan tidak mengapa ya lalu kita taruh satu lagi supaya di tiap wadahnya ada si karnisia. Ya. ya. Sudah kita taruh kardisian, saya akan taruh hmm, lisiantusnya. Ya. Lisiantusnya di sini berfungsi sebagai aksen. Ya. Karena ada ini kita harus uh, cari tempat juga untuk si lisiantusnya ini ya lisiantusnya ini sebagai aksen ini bisa juga ditaruh di semua wadah atau tidak usah semua pun tidak mengapa ya. nah setelah dapat aksennya ini lisiantusnya saya akan pakai juga lisiantusnya yang kuncup ya yang kuncup biar ada juga di belakangnya supaya ada dimensinya oke jadi beberapa nih masih ada lagi yang kuncupnya juga saya akan taruh juga di sini ya saya cari lagi mungkin kita taruh di sini jadi kita taruh di dalam lingkaran-lingkaran rotannya setelah itu saya akan taruh justisia ya sebagai asirannya daunnya yang besar ini kita buang nah, yang kecil kita biarkan justisia ya ini kita taruh sebagai asirainya, sebagai pengisinya, sekaligus dia menutupi kita punya form. Ya. Nah, di sini kita memang harus agak hati-hati merangkainya supaya kita punya rotan itu tidak terganggu. tetap pakai Yustria juga di beberapa tempat mungkin saya akan taruh di ujung sini agak sedikit tinggi iya supaya ada ritme yang berbeda daun yang besar akan saya buang sini juga saya akan taruh saya lihat dulu cukup nggak justisianya kayaknya di wadahnya open saya akan tambah lagi sedikit justisianya saya akan taruh sedikit di belakang justisianya untuk wadah yang orange nah ya kita lihat oke sudah justisianya saya akan kasih paling merahnya nih Kalimeronnya juga sebagai pengisi sekaligus menutupi eh, form foam kita. Kalimeronya ini warnanya agak tua ya, tapi lucu. Jadi dia mengimbangi daripada si warna si lisiantus. Nah, kita taruhnya juga harus menyebar di semua wadah ya di sini saya akan taruh juga di dalam ya. jadi ini jiuka imajinasi kreativitas jadi kalau jiuka imajinasi itu kita bisa memakai macam-macam bahan yang kita bisa pikirkan mau diapain. Oke. Okay. Ya, jangan terlalu banyak juga bahannya. Jadi bunganya hari ini saya pakai agak pendek di dalam daripada eh, lingkaran-lingkaran uh, rotannya supaya kita punya frame rotannya itu tidak hilang. Kalau kita pakai bunganya tinggi, frame-nya akan hilang. Jadi yang agak arah tinggi ini, yang knop-knopnya itu, yang kuncup-kuncupnya itu boleh kita bikin agak sedikit tinggi supaya dia ada sedikit uh, ritmenya. Saya akan cari lagi kuncupnya yang tinggi supaya ada permainan tinggi rendahnya. Kalau nggak terlalu flat juga tidak bagus coba taruh di sini iya kita pendekin sedikit iya oke nah sudah jadi kita punya frame dengan rotan lalu bunga utama eh, bunga aksen dan bunga pengisi nah sekarang saya akan memberi uh, daun, daun iris ini untuk aksen supaya ada dramanya. Karena di sini uh, semuanya bulat-bulat, jadi saya akan menambahkan uh, eh, iris ini sebagai garis. Iya. Yeah. Tapi saya akan pakai dua supaya dia lebih ada kesatuan. Kita lihat, kita taruh di mana. Sepertinya di sini. Iya. Di rangkaian kita sudah selesai. Rangkaian Jiuka Ikenobo memakai ornamen-ornamen rotan yang melingkar-lingkar. Jadi rangkaian ini cantik sekali, cocok untuk e, misalnya kalau ada anak yang ulang tahun atau di meja di meja tamu kita taruh juga cantik sekali ya. rangkaian saya sudah selesai jika suka dengan rangkaian saya silahkan share like dan subscribe jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom terima kasih